Filha da puta! Foi. Ah, você desligou. Agora liguei. Agora tá gravando. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, tem mais um menino pegando a pescoceira dele que eu esqueci. Pescoceira, agora. Ah, você não tá aqui. Puxa aqui pra mim, Zé por favor. O zíper. Valeu. Peraí, isso daqui. Ah, é, isso é um dedo pra botar no seu cu. Fala, Un, non, peraí, peraí, peraí, le fais-le, fais-le, fais Não tem ninguém aqui. 可以。 Não te acertei? Não. Verifica que eu atirei, cara. Desculpa aí. Caralho. Ah, tá. Entendi. Saindo tá aqui. Saindo tá aqui. Saindo. Tá Caralho, que sorte. Queima roupa. Caralho, mano. Mano, eu cheguei, atirei no cara, só que não atira. Eu fiquei assim, o cara metendo assim, pá, pá, pá. Mas eu tava assim. Nossa, eu fiquei assim. Tem certeza que não te acertei, mano? Certinho, velho. Tomei uma perna agora que. Caraca! Deus é, né, França? Puta que pariu! Olha só onde De queima-roupa. Queima-roupa. A sorte, mano, eu tava assim, daí não pegou. Eu mas... umas conquilhas aí, velho. Muita sorte, cara. Você não usa mesmo. É você, né? É, não, não é ele. Não é você? Ah, não, não, é eu. Ainda bem que eu gritei Sorte que não morto, usa, né, pra não levar um tiro grátis. Caralho. <laughs> não tava nem conseguindo sair de lá de dentro. Gritei morto, morto e... Falei, vixe, deixa eu ficar... Ah, filha da puta!